maluco toda enchendo aqui. Vai, André! Voltou! Bom bre, bom bre. A to je bol. Hajde. Ore, ovo lopano katarik se. Era kurdi, era kurdi. Hajde. Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Deputado, tira! Tira você! Chute! Gol, gol, gol! Bunlar mı? Gel lan. Bu kişiye mi basıyor? Aynı tüydü korun kuşu. Marcos. Fire, Marcos. Diga-me a

Campeão de Grande! Como é Massacre!